Pásamela. Dale, dale ya. A mí no, a mí no. Cubre el extremo. Tía para arriba, tía para arriba. Mía, mía. Voy solo. No, no, no, no. Vale, vale, ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, Iván y Marta pasan a la gran final contra los hermanos peleones. <laughs> De verdad, Carlos, siempre tan cobarde. No tiraría puerta ni aunque lo maten. Pringao, pero no te preocupes que ahora en la final les vamos a dar la paliza. Pero Carlos, ¿por qué me la pasas? Iván me cubría y tú estabas solo. Sí, es que me, me he Ido, perdón. Estaba viendo el youtuber que te dije, eh, pero me salieron unos anuncios de apuestas y me perdí, perdón. <laughs> a mí también me salen anuncios de apuestas. Desde luego, qué pesados. A mí también me salen anuncios de apuestas. Ni loca gasto dinero en eso. En apuestas no, pero en videojuegos viejos te gastas todo lo que puedes, ¿eh? Viejos no, clásicos. Los colecciono. Y por cierto, Carlos, véndeme ya los que te dejó tu padre. Oh, no puede porque si no se enfada su papá. <laughs> Anda ya. Ey, me siguen saliendo anuncios de apuestas. quién ha apostado ya? Carlos, otra vez jugando a las chantas. Deja eso ya. Déjame, déjame. Pero si son las dos de la madrugada y es la séptima de esta semana. Cuando papá se entere ya verás. ¿Tú también estás despierta? Pues porque yo estoy estudiando. Hola Carlos, ¿estás vivo? ¿No te he vuelto a ver por el instituto? No he tenido tiempo. Estoy muy liado. ¿Muy liado? Pero, ¿qué te pasa? ¿Es por algún examen? ¿Te puedo ayudar? No, Belén. Vale, pero Laura dice que estás enganchada a los videojuegos. Vaya, ¿ahora tú también me controlas? No, no te controlo. Solo me preocupo por ti. Es lo que hacen los amigos, ¿no? Pues no te preocupes. Entonces, dime por qué estás así. ¿Te has metido en un lío? Déjame en paz. ¿Carlos? Vamos, vamos, vamos. ¡Toma ya, vamos! Otro más, otro más. Venga, venga, otro más.

La cuenta que nos abrió el abuelo. Lo abrió para los dos. Pero... La tarjeta... La tiene Laura. 2 y 5, 8. Ya está. A ver. Ahora pongo 30 euros al 12 negro y otros 30 al 8 rojo. No. No. No me queda nada en la cuenta. Lo he perdido todo. Hey Carlos, ¿qué pasa, tío? Tío, estoy acabado ya. He perdido toda la pasta en apuestas. Ah, pero que tú apuestas. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, y oye, ¿y has perdido mucho mucho dinero? Bueno, un dinerillo. Yo es que de ese mundillo no, no sé. Bueno, mira, Pablo es el que entiende de ese rollo, pregúntale a él. ¿Tú? ¿Llamándome? ¿Qué te pasa, Renacuajo? Hola, Pablo. Eh, te voy a contar. He perdido en las apuestas y necesito recuperarme. Bueno, una mala racha la tiene cualquiera. pero al principio también perdía. ¿De verdad? Seguro que haces apuestas de niño. Cuando haces apuestas más grandes la cosa es distinta. Se apuestas más de 100 euros, siempre sueles ganar. Vamos, que tú sigue intentándolo y seguro que ganas. Es que, es que me he metido en un lío gordo. Necesito dinero y no sé qué hacer. Pero no puedes parar ahora. Si paras ahora, lo perderás todo. No pares hasta que ganes. Ay, sí, Carlos, contigo quería hablar. Ah, la que faltaba. La prima chismosa que todos tenemos. Pues sabes qué, ahora me escuchas. Santi me ha dicho que le has pedido dinero. Bueno, a él y a todo el mundo. Estás apostando, ¿no? Tú no sabes nada, Carlota. Pero es que vas a arruinar toda tu vida por culpa de eso. Y yo te digo una cosa, nada se puede esconder para siempre. Y algún día todo esto se sabrá. Y si tú no paras de apostar, no me dejas otra opción. Y se lo voy a tener que decir a tus padres. Al fin y al cabo, mis titos siempre me escuchan. Carlos. Carlos. Se va a enterar. Pero tú estás loco. ¿Tú sabes lo que cuesta ganar el dinero para que lo pierdas apostando? Apostar el dinero que el abuelo dejó a los dos para la universidad. ¡A los dos! ¿No podías parar? ¿Es que eres un adicto? No, no, yo solo quería... Oye, la semana pasada me hackearon la tarjeta del banco. ¿No sido tú? Es que yo no sabía que esa página de apuestas era falsa. ¡Nos vas a llevar a la ruina! Ese ordenador no lo tocas más. Te lo quitamos de la habitación. ¿En serio? ¿Has gastado todo mi dinero de la universidad? Si yo quería ir a Londres, Carlos con la cantidad de veces que te salva el cuello. No te preocupes. Recuperaré el dinero con el bar de papá. Pero si no te has enterado, se ha enterrado el bar de papá por la pandemia. ¿En serio eres tan egoísta que ni te has dado cuenta? Los primos quieren hablar contigo. Te dejo mi portátil, pero solo un rato. ¿Qué queréis los dos? No, no somos dos. Mira, tío, somos tus amigos y estamos aquí para ayudarte. El problema es que has perdido un montón de dinero, ¿no? Pues hay que recuperarlo. Y cuenta con nosotros. Hemos encontrado a un cliente que te va a comprar todo tu equipo, desde el ordenador hasta las consolas. Sabemos que te duele, pero al menos recuperas el dinero. Y un amigo de mi padre te comprará todos los videojuegos clásicos, que valen un montón. Por eso yo los quería, para revenderlos. Y puedes trabajar estas navidades con mi tío en su almacén. ¡Paga bien! Y yo venderé mis supercascos creo que podremos recuperar una buena parte del dinero. Gracias, amigo. Yo lo que quiero es que alcance para la parte de mi hermana. Mi parte ya no importa. No me la merezco.